Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita hari ini mancing lagi bosku Kita di spot pelabuhan uh, Mudah-mudahan hari ini Lumayan Kita dapat ikannya Oke Saksikan terus video saya ini Jangan lupa subscribe Dan aktifkan notifikasi loncengnya oke mantap teman-teman saya bersama teman saya ini channelnya rajin mancing tolong di subscribe juga teman-teman mantap dan Momar memang terbaik. pun tali ini ah sudah ini dia lomba meluncur strike bos tambang katamba kita panen tambah. coba makan yang besar dulu kita sudah panen banyak bos lumayan di sebelah itu pawang dan bisa tanding ini hmm. mantap ini baru strike lagi track lagi bosku strike lagi kata mbak mantul mantap betul Sadapi, kakak tua. Kakak tua, kakak muda. Sensasi yang lagi. lagi mantap mantap